غير المنبون السيمان اللي قلتي لي خليتيني سنون وانا المجنون يبقى شرب لي feeling انتي اللي قلتيلي قلتيلي والله خليتيني خلا كي جات عليك هاد الليالي زادت قريديهم قلتيلي قلتيلي والله خليتيني خلا انا المغبون سبابي انتيا وانا منك وما نمرش معشق chama as pessoas.